Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya M3 Channel. Kami saya akan um, mereview atau menonton video-video lucu yang ada di, uh, YouTube. Kami mengambil videonya di uh, Gui Project channel atau di YouTube-nya Gui Project. Uh, coba kita melihat videonya apa lucu atau tidak. Kita lihat uh, langsung kita lihat guys guys kenapa ada jangan lupa ya coklat. kenapa wow bisa keluar oh dari tiktok iya apa ya Ash. <laughs> <laughs> ini kenapa nih <laughs> dikejar ke anjing masih cari dia ya, masih dia mencuri temannya temannya belum <laughs> ditertawai oleh temannya ah, Oh, sakit bro. Wow, sakit bro. Sakit sekali bro. Oh ngantuk bapaknya nah, nah, bisa dia bisa bisa bisa wow wow wow, wow. Tuliskan sebuah cerita cinta segitiga <laughs> bisa masuk ke dalam rumah yang mungkin itu ya. masuk bisa uh. aduh hampir saja uh. <laughs> jahil sekali ya uh. uh. Oh, ô ngộ cantik pegang anaknya mbak aduh pegang anaknya mbak saya nggak lihat ini belang Aduh jahil sakit sekali itu. Sakit bro. <laughs> ada orang di sana ah! nangis adiknya tuh aduh nangis ya Ada-ada aja dia buat. Uh. uh tuh sakit itu. Uh kepalanya belakang tuh oh sakit gimana tuh <laughs> jatuh lagi dia oh aduh nang dia di sini siapa ya siapa sih kulit sing siapa adeng lamun aja aduh sakit aduh sakit pantatnya tuh, sakit sekali pantatnya tuh, ini rapi rapi <laughs> beneran tuh dikeluarin kepalanya nah ini aduh aduh aduh ada bintang 10 tuh 10 bintang ada di kepalanya tuh. Kenapa dia tuh lewat nggak lihat depan? Jadi yang di belakangnya itu. Yeah.

pas sekali masuk ke dalamnya udah kita selesai videonya sekian dan terima kasih atas tontonnya dan ingat juga di subscribe channel saya M3 channel like komen jika menghibur anda yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe M3 channel dan like ya sampai jumpa dan video selanjutnya bye bye